galerinha do mundo do steel frame, tudo bem? Helena passando por aqui, sua dama do gesso. E com uma pessoa super inteligente, super legal, está fazendo um bem para mim, para você e para todo mundo. Ela faz pesquisa e desenvolvimento do sistema construtivo steel frame. A Cristiane está aqui com a gente e ela está terminando o doutorado dela. Detalhe, pesquisa dela é sobre steel frame. Então conta pra mim, Cris, está terminando o seu doutorado andou pesquisando bastante. O que você achou do Steel Frame? O que você acha do mercado? O que você viu nesses seus quatro anos de pesquisa? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com a Helena, no canal dela, participando, né? É, eu acho o sistema de Steel Frame, assim, espetacular, né? É uma a facilidade, a rapidez, a agilidade, né? Que esse sistema dá para uma obra. Uhum. E é, é, é o futuro, né? Então, você como é- pesquisadora vê que é o futuro. É, eu acho que dar uma motivação até, né, eu escolhi essa área de perfis formados a frio que eu acho que é uma tecnologia que a gente precisa investir. Já né, lá fora já tem bastante investimento nessa área e em pesquisa também, uhum. então é, é, é um sistema que tem, tem muito potencial. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo muito potencial de ser desenvolvido. E aqui no Brasil, como é que você acha que está o mercado do Brasil, a normatização do Brasil? Como é que você acha que está o Brasil em questão, assim, até a gente trabalha muito... A aeroespacial trabalha analisando norma, né? É analisando diretriz, é, eu achei bastante interessante esse desafio, né? Essa parceria com a gente, porque a minha pesquisa na área de clima gente vê vários artigos. Você vai para Portugal, né? né? É, um artigo em Portugal agora, em julho. Mas você vê que as pesquisas são muito voltadas para o comportamento de perfis isolados. Uhum. Muito o perfil sozinho. É, o perfil sozinho, o comportamento de modos de filmagem. Uhum. Distorcionar é importante, óbvio, né, esse estudo. Mas não tem ainda muito estudo do sistema. Do sistema tema composto de vários perfis, você vê que tem pouquíssimos artigos publicados uhum. nessa área. As próprias normas, não só brasileiras como normas internacionais, uhum. não prevê dimensionamento desses temas, você vai querer fazer uma coluna treliçada. Você não tem uma norma que prevê como você vai dimensionar uma coluna treliçada do perfil de Então, tem vários componentes, é, né? Não tem vários componentes, você tem que estudar várias coisas, né? A coluna uhum. treliçada você tem o efeito da formagem global, da coluna todo. Você tem efeito, efeito importante na coluna, sabe? Então é, é, é, importante, acho que essa pesquisa é, é algo inédito uhum. e vai contribuir bastante. É, é, claro que é um início né, de uma linha de pesquisa que eu acho que ainda tem muito para desenvolver e precisa, né? É, é, você vê que estudo experimental nessa área é muito escasso, né? Nós fizemos vários ensaios, né? É, foram oito colunas treliçadas. É, para vocês terem uma noção, a Cris testou várias colunas treliçadas. Qual foi a maior de todas? É, a gente testou 6 metros de comprimento, 12 metros de comprimento, uhum. 16 metros. 16 muito, metros, muito, muito grandes. Muito grande, né? né? Teve que fazer o um ensaio na posição horizontal. Uhum. Tinha, <laughs> não, não tinha como botar na vertical, compensar, né? óbvio, os <laughs> efeitos de peso próprio, desenvolvendo algo novo, exatamente. A gente está tá publicando uma coisa inédita e eu acho que vai, vamos contribuir com a comunidade acadêmica e com, com o mercado de Com o né? mercado, com o mercado todo, né? Não pode pegar essa pesquisa e enfiar na gaveta, não. Vamos não, lá. a gente tá... E conta pra mim, quantos quilos, toneladas aguentou a coluna de 16 metros? você É, a gente, a coluna de 16 metros, que é espessura de 1,25, uhum. ela chegou a 230 quilonewtons. Ela tem uma seção de 400 por 400. Uhum. Ela conseguiu resistir a, a compressão. 250? É, ela chegou mais ou menos a... 2 toneladas e meia? É, 2,3 mais ou menos. 2,3 toneladas. 2.300 quilos. É, uma, uma seção Olha. de 400 por 400 milímetros, é uma... Mas uma, é uma seção esbelta, é uma é, seção esbelta, né? Com 16 metros. Com 16 metros. Cara, então as pessoas podem com segurança o chapa de 1.25 Chapa mais fina ainda, né? 1.25. A gente saiu também com 0.8 milímetros, uhum. né? É... E como é que foi a experiência do 0.8? É, o 0.8 ele sofre um pouco mais de flambagem local, né? Ah, é, a gente vê que na... na... Para vocês entenderem, flambagem local é quando tem uma deformação aqui, ó. No perfil pontual, não é a sessão inteira, tá, gente? É. A crise é acadêmica, a gente tem que lembrar disso. <laughs> Mas foi bastante interessante, é claro que a, a chapa com 0,8 milímetros resistiu é. menos, não uhum. era esperado, né? Mas mesmo assim é, é impressionante, né? O que uma chapa de 0,8 milímetros, menos de um milímetro, uhum. você conseguir fazer uma coluna de 16 metros de altura. Né? E você acha que tem essa flambagem local? A chapa de 0,8 é uma chapa boa de ser utilizada ou não? Você acha que é arriscado? Assim? Não, eu acho que com um dimensionamento adequado, né? E exatamente tá da onde teve o mecanismo de colapso, de repente ele pode estudar uma, localmente, o que de repente pode fazer aqui uhum. para melhorar, né? Sim, pode ser utilizado. Né? Porque eu já vi várias pessoas falando, ah, eu não uso chapa 080, eu uso 0,95 e 1,25 que acha que 0,80 é muito fino. É, agora a gente vai começar a segunda etapa da pesquisa, uhum. que são os perfis longitudinais, né? Que a coluna treliçada é formada por quatro perfis longitudinais. E esse perfil longitudinal ele é formado por dois perfis U, uhum. enrijecido. Então a gente vai ensaiar um corpo de vários corpos de prova, uhum. né? Mas só nesse perfil composto, com uma chapa de 0,8 milímetros fazer ensaios de compressão em 18 horas de prova para ver justamente, e eu escolhi o 0.8 milímetros, justamente você falou que a, espessura que as pessoas têm mais esse receio de utilizar, é. né? Para a gente ver quanto que a gente consegue chegar de carga de compressão nesse perfil. Que maravilha! Não, é muita pesquisa, é muito desenvolvimento. É. E qual o seu plano? Como é que você vai apresentar para o mercado isso? Como é que você imagina? É, tem que ser. É, eu pretendo terminar, a gente vai começar essa bateria de ensaios, né, se der certo, na semana que vem, ver né, se a gente consegue terminar aí nos próximos meses, e vamos é, publicar, né, publicar artigos, publicar resultados. Tem que divulgar pra todo mundo, né, o que vocês estão fazendo. Claro. Então, eu já tô ajudando aqui a minha parte, você já viu, olha só que legal, uma coluna treliçada de 16 metros, aguentando 2.300 quilos é muita coisa. uma sessão muito esbelta. Dá pra fazer uma obra bonita, né? O que, que você acha? Eu acho, vai né? ficar bonito. Você quer ter informação precisa, junta com pessoa inteligente igual ela. <laughs> Fica a dica, isso, isso eu já aprendi há muito tempo, não tenta saber tudo, tá? Divide assim, ó, os seus potenciais. Cris, muito obrigada. Ah, obrigada a você, agradeço a oportunidade. A gente está aqui no congresso, a Cris veio apresentar o trabalho dela, olha só que legal. Por isso que eu falo, vocês têm que vir para esses eventos para saber todas as novidades. Então Cris veio aqui para o congresso, vai apresentar o trabalho dela e está apresentando para vocês também. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo dá aquela curtida bacana pra mim e pra Cris. Não deixa a Cris chateada sem curtida, tá? Vamos deixar ela feliz comentários também. Se você não tá inscrito, se inscreve, tá? Se inscreve agora. Deixa de ser bobo e vem pro mundo do Steel Frame. Beijinhos, tchau, tchau. Obrigada, pessoal.